En aquest document us expliquem com pujar un vídeo que tenim al nostre ordinador a l'eina Presenta. Un cop accedeixes al Presenta a través de l'aula, et trobaràs amb aquest espai, on tens l'opció de pujar un vídeo fent clic en el botó Afegeix un vídeo. A partir d'aquest moment has de seguir les següents passes. Primer cal posar un títol i una descripció. Després, per pujar el vídeo, hem de clicar aquesta icona. Cliquem al botó Browse i triem el vídeo que volem pujar. Cliquem Upload i després Next. Posem un títol i unes etiquetes del vídeo. I tornem a clicar Next. Triem la mida i el podem inserir en la tasca. Ara ja podem publicar-lo. I quan està publicat podem veure com ha quedat.